Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, dans oui prends tout, oui pour tout Seigneur Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. Oh oui, oui prends tout, oui tout Seigneur, oui prends tout Seigneur, oui prends tout Seigneur tout Seigneur Jésus, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur. Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. pas toi. pour te dégaver. Jésus, dégaver son tapis. Oh, pour te dégaver. me bénit l'éternel. Bonjour